Bideo hontan ikasiko, di, eh, ikasiko ditugu bi angelu berriak. Ogeita marrekoa eta irurogei gradukoa. Horretarako erabiliko ditugu gure eskuaira eta gure kartaboia. Traza nahi ditut bi angelu hauek, baina P puntutik. Angelu angelo hauek osatuko dira R lerroarekin. R da 0 gradukoa edo hasierako lerroak. Eh, lerroa. Beraz, beti bezala, kokatzen det oinarrizko posizioan, eskuaira eta kartaboia. Hogeita mar gradukoa trazatzeko ikusi nahi dut hemengo ertza, kartaboiko ertz hau, hogeita marrekoa dela. Beraz, trazatzeko egin behar duguna da pixka bat jaitsi eskuaira, indar guztia eskuaira doaz, eskuaira doa, eta hogeita mar graduko angelua trazatzen dut eskuairarekin hemen badaukat hogeita hamar graduko angelua. Hirurogei graduko angelua trazatzeko berdina ingo dut, baina kasu hontan Ertz hontan angelu hontan baditut hirurogei gradu beraz lehenago ola kokatzen. Baldin badet, orain kokatuko dut ola barkatu. Alderantziz, noski, angeluak positiboak dia ordulariaren kontra doazenean. Beraz, kokatzen dut hemen, eta ja, markatzen dut emaitza. Kasu hontan, angelu hau irurogei gradukoa izango da. Begiratu ondo, lehen hau, egin detola. Ados, egiten baldin badet. Hau. Agertzen den angelua. Hau. Izango da, eun da, laroikoa, ken, irurogeikoa. Hau da, angelu hau izango da, egun hogei gradukoa. Eraz, kontu zibili nola kokatzen ditugun. Gogoratu beti angeluak positiboak diela, ordulariaren horratzen kontra irekitzen ditugunean. Eraz, beste sehaztasun txiki bat. Gogoratu hasieran jaitsi dudala pixka bat eskuaira. Hau importantea da, Zergatik, egiten baldin badet hasierako angelua, hogeita marrekoa, eta ez baldin badet eskuaira, eskuaira jaisten, ikusiko dut hasiko naizela trasatzen justo puntan. Hau ez da oso komodoa, beraz, horregatik nire gomendioa da beti, beti, beti, beti, eskuaira, mantendu hor, hasieran, baina gero, jaitsi pixka bat ados, indar guztia kartaboian eta mugitzen dugu eskuaira. Bale, hau da dena, edo zein galdera, egin lasai.